دور في نفسك لازم هتلاقي عندك في حاجات اختار لك منها حاجة وخلي الهدف من جواك من بدري وانت بتتمنى طول عمرك عايش تستنى والحلم قرب منك بس خليك انت وراه موهوب من صغر سنك او محتاج حد عين الله يلا يلا الحلم وراه عين الله الله الله وربي معاك مش عايزك ابدا تنسى دي الدنيا جاية لسه قدامك مليون فرصة سلم امرك لله احنا هنضعف ليه واللي نخاف من ايه احنا هنقدر وبعود ثقتك في نفسك دي كفاية وده خلصت الكلام الخطوة اللي جت عديها وما تبصش من ورا كمل وأكيد هتوصل هدفك وفي يوم هيحصل الصعب تشوفه أسهل والمستحيل انساه انت كل اللي يهمك توصل للناس بفنك ونجاحك رح يوصل لك بس انت تمسك بيه يقين في وان شاء الله في بكره جديد يقين في الله والله والله هتيجي اكيد بس انت اياك تيأس او لحظة عزيمتك تنقص ده الحلم وقرب يخلص وكله على الله حلم بقاله سنين واحنا عليه صابرين وكله كله بأمر الله insist on your dream I make the hope your way Go on and do your best I'll never give up one day يلا امسك في حلمك يوصل بك للسماء واللي في يوم يضلك له لا مش انا